O meu nome é Ana Oliveira e estou a frequentar o LLM em Direito dos Negócios Europeu e Transnacional na Universidade do Minho. Enquanto membro desta equipa, eh, posso dizer que este programa é uma excelente opção para todos aqueles que pretendam ingressar numa carreira internacional, permitindo aos alunos estar em contacto com várias jurisdições e refletir sobre o contexto empresarial moderno e as implicações do mercado global. Com o nosso programa pretendemos formar profissionais capazes de responder de forma ágil e eficaz aos crescentes desafios da globalização e do mercado internacional.